século por outros motivos. Hoje a cidade ficou parada, teve manifestação na Paulista, né? É o, a, a, além do que o centro de São Paulo foi muito castigado e a associação ficou aqui no centro. E isso não é culpa da direção da associação, é circunstâncias. Eu organizar há muitos anos e, e ele até brincou com essa questão do Tilango, verdade, eu vou ser sintético, por que, que eu entrei no movimento negro há 30 anos? Quem me conhece? Normalmente as pessoas me veem no elevador porque perguntaram se eu era estrangeiro. Aí eu falei, não, eu sou negro brasileiro. E aí eu, você não entendeu direito, aí parou a conversa, porque ele achou que eu estava nervoso. E, e às vezes é diz que o lugar de nascimento de uma pessoa, todos nós temos dois lugares de nascimento. O primeiro lugar de nascimento é quando a gente nasce no ventre da mãe. Mas o verdadeiro lugar de nascimento é quando você se lança pela primeira vez um olhar inteligente sobre si mesmo quando uma criança, um é de criança, quando você se lança um olhar inteligente sobre si mesmo, é quando você nasce de verdade. E eu tinha seis anos, estava lá no interior de Minas, a família do meu pai é de lá, e um menino de 12 anos, filho do terreiro da cidade, negro, cheio de ginga, os nomes que se dá, você tem sempre um aspecto meio familiar. Então, tio Juca vira Tijuca, né? Mas ele tinha um irmão que era Adriano, Adrianinho, Tianinho. O outro irmão era Lúcio, era Tilu. E ele chamava Orlando, esse menino de 12 anos. Em vez de ficar Ti, ti Orlando, ou Tilando, os negros mais velhos da região, ah, que ele acompanhava, ele gostava de ficar perto dos, dos negros do branco, mais velhos, ele ficava aprendendo, ele era um garoto. <coughs> E ele, deram nele o nome de Tio Calango, né? que vira Tilango. E quando eu vi o Tiago, então tinha uns meninos brancos que iam lá perto do Tilango. Eu era um deles, eu tinha seis anos, eu tinha 12. Mas aí na hora que ele mandava cantar calango, eu ficava com o corpo duro assim. Meio assim, né? Como se fosse estátua, que nem a Mônica Salvaso cantando samba, ela canta só como estátua, assim, eu acho muito difícil. O Celso Pita, quando foi sambar, eu percebi que o Celso Pita tinha sido respeitando, né? falando mal do tinha sido branqueado. Porque ele foi sambar, eu ouvi numa homenagem das escolas de samba, ele dançava com o ombro, sambava com o ombro duro, como se fosse um twist. Porque quase que ele não teve, teve oportunidade, provavelmente, de ser propriamente negro com gênio, com aquela malevolência que a capoeira, os capoeiristas estão aí, eh, eh, nos ajuda a entender. Né? Bom, não vou ficar falando muito, vou dizer o seguinte eu, eu, gosto, eu escrevi um poema para o Isaac, eu acho que é o que eu posso contribuir para fazer a síntese. Quero dizer que uma parte da família da minha mãe é de do Vale do Paraíba, uma dona de origem é, escravocrata. Descobri recentemente que eu sou descendente do Marquês de Olinda, lá de Pernambuco. Recentemente, há três anos, o Marquês de Olinda foi, foi regente na regência trina durante a minoridade Dom Pedro. Teve uma regência. Primeiro uma regência trina, que eram os, mais, dos três mais poderosos do Brasil. Um deles era o Marquês de Olinda, Francisco de Araújo Lima, o ancestral. Depois, o, o, depois o Vergueiro, o Zé Bonifácio de Andrada, e depois houve uma regência una, só com o Marquês de Olinda. <coughs> O Marquês de Olinda, para ter sido regente tribuno, naquela época o poder era contado pelo número de escravizados que a pessoa tinha ao seu dispor. E eu calculei, eles calculei, tinha fazendeiros que possuíam mais de 400 escravos. O Marquês de Olinda deve princípio daqueles que devia ter. Escravos de aluguel, que aluga para construir rodovia. Os caras vão lá trabalhar e quem recebe é o marquês. Mas para não ficar, vou ficar falando mal da minha origem no seguinte sentido. Eu, descendente do Marquês de Olinda, fui passar o carnaval lá. Aí eu falei assim, eu sou o lindo descendente do Marquês de Olinda, né? Mas aí cheguei lá e ainda brinquei assim, hum, como se fosse o velho aristocrata, né? Vou ver se vou permitir a realização do Carnaval de Olinda. <laughs> Aqui o Carnaval é enorme, né? Mas o, o Marquês de Olinda foi ser regente no Rio de Janeiro, e aí tinha, tinha muitas mulheres, eu só sei que ele teve um filho em Ouro Preto, Vila Rica. E esse é o meu ancestral. Né? E aí foi para o Vale do Paraíba. Ele era administrador da empresa ainda na época da escravidão. Meio vizinho do, do, da fazenda que, que abrigou o Luiz Gama na infância. Por isso que eu, eu, quero ver esse filme e esses filmes que vão sair aqui no Brasil sobre o Luiz Gama. Bom, mas era meio vizinho. Né? Eu, eu então, é aquela história, aquele fazendeiro, não sei se vocês sabem, o fazendeiro que, que abrigou comprou o Luiz Gama, é, era ali numa fazenda próxima à Roseira, da Monhangaba, Lorena, Roseira, né? E, e esse fazendeiro, como havia lei já no final do Império, que protegiam os, os escravos contra excesso de maus tratos, esse fazendeiro foi acusado de ter colocado no pupilo 13 escravizados, onde cabia quatro máximo. E deixou lá trancado durante dois, ou três dias, só com um de ar. Foi um caso famoso no Vale do Paraíba, porque dos 13, apenas dois sobreviveram. sobreviveram. E aí o, o promotor da época processou e ele foi condenado a seis anos de prisão. Para mim, uma pena levíssima para quem matou onze. Né? Mas ele, porque a pena não é só da juiz, Né? Ele se suicidou. No filme do Luiz Gama, eu até fiz, falei, eu agora já estou ficando mais velho, mas eu gostaria muito de interpretar este fazendeiro que, que sofre as dores do que fez, hoje acaba se suicidando. É um personagem <clears throat> interessante da história do, do Bom, <clears throat> mas eu não estou aqui para falar apenas do, da capoeira. Então, é, a, a, quando eu, eu, conheci esse menino que tinha a ginga autêntica do povo brasileiro, eu lancei o um olhar inteligente sobre mim mesmo. Falei, opa, essa ginga do calango, não sei se vocês, sabem, vocês conhecem o calango? calango é um tipo entre a lagartixa e o lagarto. Os de Brasília são verdes e até correm só nas patas traseiras. Mas tem o calango mais do interior, que ele é mais escuro, mas entre a lagartixa que a gente conhece mais e o lagarto. É, é o que unifica, inclusive, o movimento negro brasileiro com o movimento negro americano. O break, naquele movimento do break e do calango, interior de Minas, em especial, você vê o, os movimentos do lagarto, ou da, do galã, né? ele é meio desengonçado. Então, não sei se já viu o lagarto, ele às vezes coloca assim, assim, né? A da capela. Ele, ele, né? Então, o break, é, o andar dele é tão desengonçado assim. E aí, o, o, o calango no interior de Minas, calangutando, calango da vovó. Meu pai me deu uma surra, minha mãe outra pior. O meu, mas o primeiro que eu aprendi era do, do, do Tilano, ensinava assim. Não pode cantar paradó. Calango tango do calango da vovó, nunca vi cantar calango, como é que é calango tango do calango desse tá, nunca vi cantar calango sem o corpo balançar. Na verdade tem que ser assim, mas o que ele ensinava para as crianças era assim, calango tango do calango da vovó, o tango no calango da vovó. O meu pai me deu uma surra, minha mãe outra pior. O meu pai foi de Imbira, minha mãe foi de Cipó. Quando eu ouvi isso, falei, isso eu quero para minha vida. Foi ali que eu nasci para o movimento negro e foi essa, não foi pela cor da minha pele, foi pela, pela cultura. Né? O, o, o meu amigo Tilando era um cara esperto. Ele da cidade veio ser operário metalúrgico em São Paulo. E aí eu cheguei a encontrar lá ele com chapeuzinho de feltro, década de 70, chapeuzinho de feltro com uma perninha, depois ele arrumou um gravador, ele ia gravando as pessoas com um gravador grande, mas acabou sendo assassinado. Nós damos esse MTC, ele dançava muito bem, a voz gostou mas ela tinha um namorado que não entendeu que ele era jeitoso para dança. E aí passou na Vale 25, ele acabou morrendo em frente ao, ao, ao CMTC Clube. Ah, os parentes ainda tentaram localizar o assassino para se ligar, década de 60, 70. Ele foi cortado pela navalha, pelo pretenso namorado da moça com quem ele estava pensando, segurou assim o corpo da Natália, começou a sentir sede, foi para aquelas casas que tinham ali em frente ao CPC Clube e pediu um copo d'água. Aí a moça pegou chutar o copo d'água, ela contou os parentes. Quando ela voltou, ele tinha sentado na escadinha, essas, escadas, essas casas que tem janela para rua, sentou na escadinha. Quando ela voltou, ele tinha esvaziado, ele tinha aberto as Inicialmente só tinha dado um pontinho, né? Mas aí ele esvaziou e morreu ali. Quando eu fiquei sabendo, eu jurei que toda a poesia bonita, o músico, o que eu pudesse fazer, em homenagem a ele, eu subscreveria como Tilano. E normalmente, para não fazer propaganda de mim mesmo, é uma feiura, eu tenho essas duas juras. Não posso ganhar dinheiro com o movimento se eu ganhar qualquer coisa, ó, a palestra que eu dou num lugar, tal, se tiver eventualmente algum honorário, eu tenho que doar ou para a campanha de candidaturas negras, ou eu, eu não posso receber esse dinheiro. E a segunda promessa é subscrever, como lã, quando for, é, um alguma coisa que eu possa contribuir. Bom, como já falei é, porque você pediu, na verdade, eu vou falar agora atomizado, mas eu vou falar em formato diversos. Eu normalmente canto com essa máscara, porque aí você, você fica mais impessoal, você não está fazendo propaganda né, de você mesmo, você está tá observando para as pessoas é, é, abstraírem que você tem até esse clarinho. Mas aconteceu, eu me mudei de casa e a máscara, para quem é do candomblé, sabe disso, Exu tem umas brincadeiras. Eu procurei a máscara o dia todo, eu não achei, tem umas caixas lá, eu não achei a máscara. Né? Eu, eu disse que Exu, ele às vezes apronta algumas para a pessoa ah, se corrigir, não, não equivale é ao é demônio da, das outras religiões. Exu é o brincalhão, o menino brincalhão, que apronta e ele fez com que subisse a massa, mas talvez seja pelo, da, pelo, declamar em nome do céu Fontana, esse poema que eu fiz para o Isaac. Então, o poema é bom quando você lê, quando você declama sem ler. Mas como eu fiz hoje, minha memória não está tão boa assim, eu trouxe uma colinha aqui. Mas é um poema assim sobre a arte do Isaac que eu conheço muito, eu tenho diversos quadros, felizmente, do Isaac ofereço para os amigos, recomendo, não só os de capoeira, os abstratos, os, os dessa crítica política, que falou tão bem o Oswaldo Faustino, o admirador. O primeiro poema que eu fiz para o movimento negro foi logo depois de uma apresentação do maestro Maia Maia, lá na uh, Conselho de Arquitetura, lá, lá da Rede Freitas, Bento Freitas, né? tinha um conselho, eu vi o coral do Maiamai pela primeira vez, né, menos de 30 anos, escrevi Instituto de Arquitetura. Instituto de Arquitetura. E aí, e aí compus, e esse é um poema que outro dia eu leio para vocês. Eu vou ler o utilizado. Eu tenho um nome. É, viralizar na internet é quando um vídeo pega na internet. Né? É. E aí eu fiz uma brincadeira no título do poema. Então ele diz assim: a arte de lisar pede para viralizar-te. Né? Depois vai estar disponível no site, eu, nos links do Lizar e do, da, da Associação Paulista de Imprensa, e, e, os que deixarem os e-mails depois podem receber, né, Lizar? Mas eu escrevi assim: Nascido Sidney Lizardo, o artista se fez Lizardo com muito trabalho árduo, pôs-se a, escul a esculpir e a pintar. Autodidata de qualidade. Sua arte é pura energia, cores e brasilidade, capoeira, abstratos e fantasia. A música em movimento o pincel sempre audaz. As imagens transbordam da tela e se expandem no ar. Esta arte é preciso mantê-la, resistir ao modismo vulgar. Para o bem de nosso planeta, a poesia vem prestigiar os olhos que se encantem com as imagens no ar a rodar, sorrisos nas bocas se estendem. Salve, salve o artista livre.